なるほどな万華鏡シャロンガンまでササラダこれって7代目の体の中にいるうん美獣キュービの力なんて強大なチャクラなのそれをあんなに正確に 7代目がめちゃ強いのは知ってたけど実際戦うと